guys, welcome back to my channel. Nah guys, nih gue akan nge-react nih uh, Day 6 nih guys. Nih ada requestan waktu gue terakhir gue nge-react Day 6 tuh yang I'm serious ya guys ya. Ada yang teman-teman kasih link, gue penasaran nih, Sing Me nih guys. Katanya musiknya rada beda dari Day 6 nih guys. Jadi gue penasaran, gue udah link, buka linknya. Ini yang versi live ternyata guys ya. Di sini mereka eh, kayaknya nggak nggak terlalu formal juga di sini guys. Nih gak ada informasi apa di sini guys. Judulnya Sing Me, albumnya Daydream. Ah, ini gue jarang nih nge-react lagu-lagu Day6 dari album Daydream nih guys. Kita lihat nih nuansanya seperti apa. Kita lihat permainan mereka ini karena live gue juga penasaran jujur aja. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Acaplok. plok. Oke okay guys, ini gue udah buka nih channel-channel Papa Muda kita nih guys Day 6, Sing Me guys Ini lagu lama guys, 2019 nih Juli tanggal 7 nih guys Oke okay, kita langsung react nih Oh ini uploadnya guys ya, tapi gue gak tahu nih uh, Aslinya lagunya tuh keluar dari tahun berapa Si album Daydream ini guys ya uh, Ya gak ada penjelasan sih Oke okay, kita langsung aja guys, kita react Day 6, Sing Me Acaplok Loh, kok musik-musiknya lagu-lagu EDM Lagu-lagu dugem guys musiknya nih guys arpeggio gini guys dan nggak main instrumen mereka ya oh iya tuh Papa Sungji nganggur guys nggak pakai gitar WJ mereka tuh nggak pakai instrumen tetap kelihatan anak band guys ya gue nggak tahu image sih bukan lebih K-pop yang ngedance ngedance guys mereka tuh image mukanya itu udah kelihatan kayak image anak band sih kalau menurut gue guys ya jadi dapat sengah anak band gitu Oh nice. Ini gue gak tau ini, ini mungkin playback mereka udah ngetek sebelumnya guys ya. Tapi permainan pianonya One Pill gue suka nih ngisi di sini. Peng peng kayak sedikit rada bertuti ke arah uh, vokalnya. Nih. Nice. Itu manis banget. Tang tong tang tong. Oh nice. Ih jamnya jamnya yang keren guys. Nyala guys. Uh -uh. Ajib. Oh build up pak pak. Asik. Kemana? Wow. Gila Day6 nih arahnya gila tiap album tuh berubah mereka gue udah pernah bilang kan guys ya mereka tuh bunglon guys bunglon genre jadi mereka tuh memang gayanya selalu ke arah British guys tapi ini rasanya ini beda lagi nih guys di sini guys aduh ah, asik Ngapain dari Dowon tuh guys? Oh pakai jam. Gue pikir ngitungin duit receh guys. ba, ba, ba. Asik. Oke ini saya chain kompresor nih guys ya. Nget, nget, nget itu asik banget di sini guys. Ngedaking gitu, di kick. Sound gitarnya keren banget. Sound gitarnya enak banget sih. Di situ. ini gue gue baru perhatiin apa namanya uh, stand mic-nya tuh nih nih guys tuh stand mic-nya bentuk logo Day6 sebenarnya kayak berbentuk angka 6 ya guys gue baru perhatiin lo guys apakah itu benar nggak tahu juga Ini sound gitarnya juga asik nih guys. Maksudnya ini Fender uh, pakai bridge apa pakai uh, eh, pickupnya yang di neck. Jadi suaranya tuh lebih middle banget nih asik banget di sini. Seru sih ada rap nggak mungkin nggak guys eh, udah spesialisnya bapak yang kayak di sini ya. nice sih anjir jamnya keren abis itu tetap ya nuansa nuansa begini tapi uh, bandnya itu nggak nggak nggak hilang guys ya maksudnya dengan sound gitar sama bassnya juga dia pakai dua bass nih guys ada dua uh, satu bassnya sen satu di take sama yang kayaknya ada gue dengar ada suara analog soalnya di sini kalau drum semuanya kayaknya ini apa uh, elektrik. Oh, itu manis banget sih. Ini arpeggio-nya keren-keren, soundnya pemilihannya keren guys. Ini mungkin pakai Novationnya si Montil, gue gak ngerti juga. Oh nice, sound snare juga asik sih. Lebih berbody gitu ya. Si. Sih. <laughs> Asik. Oke. Okay. Ini sebutannya masih guys, ini bukan uh, ini K-pop apa K-band? Ada sebutan lain gak sih K-band gitu? <laughs> ini kelihatan live banget sih guys. Musiknya playback tapi ya jelas. Ah, bodyguardnya report kan nih. Ini suara gitar ini serius uh, pembagian frekuensinya nih guys musik ini gue suka banget antara uh, one pill uh, di sidechain gitu kan ya uh, pengisian pianonya tapi gitar itu gue gue suka ya shine terus dikit ada delay sedikit tuh guys ini asik banget dan suaranya enak banget middle banget nyelekit nyelekit <laughs> dikagetin Oh nice, ini ambience padnya di sini guys, ini keren banget sih guys. Sedikit ngelayang itu sebutannya ya pad shimmer sih. Ada isian kita yuk, neng. Iya, yeah, satu bar per not nih guys, asik juga. Isiannya asik sih. Gila vokalnya juga lumayan stabil ya untuk ukuran live ya guys, ya. stabil banget loh. Ini by the way jam apa gimana sih guys? Kok, kok, kok warnanya nyatu sama dia punya light stick guys ya? Dari ya Apa sih itu guys? Ada bisa jelasin nggak guys? Gue baru sekali maksudnya ngeliat live Day6 yang mereka tanpa instrumen soalnya. Uh, gila transisi nampol banget sini, enak banget. Naik nih guys. Wow, nice. Oh, wow, nice. Gila, sound enak banget sini. Ini gue baru perhatiin deh, uh, low frekuensi dari bass instrumen bassnya nggak terlalu dominan nih, ya, tapi dia ngisinya lebih ke kick drum ya. Itu emang mixingan uh, eh, EDM emang selalu ngedepanin uh, kick drum guys ya. Ciri khasnya selalu seperempat gitu loh, beat seperempat, dap dap dap dap. High hatnya juga open di up ya guys Itu selalu ciri khas itu. Eh baru sekali ngeliat papa cracking di sini guys. Nih high note nih cracking tuh dikit tipis cuman nggak mengganggu nice bukti itu live guys dari tadi Dede Dowon nggak masuk ke ini guys ya nggak masuk ke kamera ya in frame cuman kayak tadi dia lagi ngitung receh dong di depan ya guys ya sisanya nggak ada guys so, pedih banget nih nih dia nggak ada lain nyanyi apa nggak disorot-sorot dari tadi oh, papa suara. Papa Yukero guys dan <laughs> ya waduh sadis amat motong ini yang edit oke okay, guys ini gue uh, balik lagi ke sini guys ini tapi ini rada beda nih guys ya, Day Six yang Sing Me ini gue nggak tahu nih apa album Daydream juga dia uh, ngusung tema-tema lagu yang seperti ini, ya, British British lebih ke Eh kalau kalian tahu nih British kan lebih ke ada ada acara-acara kayak apa uh, Coldplay, ada Planet Shaker, ada Hillsong kalau kalian yang tahu kayak gua rasa kalian juga tahu. Arah-arah musiknya lebih ke arah sana guys, ya lebih elektronik tapi rada ngeband. Tapi di sini ini ada yang ada yang seru nih guys. Mereka nggak megang instrumen ya, tapi cuman megang mikrofon. Ternyata mereka juga aksi panggungnya juga seru juga guys. Maksudnya bisa minggel-minggel ke arah penonton yang tidak basi. Kan biasanya kan ada yang yang biasanya yang anak band biasanya kaku guys. Ini gak, mereka masih bisa entertaining di arah situ guys ya. Aduh guys, ini thank you guys. Lagu Day6 yang Sing Me ini gue tunggu-tunggu lagi request kalian nih album Daydream. Apalagi guys yang gue belum sempat react sisanya. Kita selesain per album-album guys. Soalnya kan uh, katanya ada total ada 100 lagu lebih guys ya. Apa apa 200 gue lupa. Apalagi gue sambil nunggu uh, album mereka yang baru Negan Trophy itu gue gue sempat ada semacam kayak teasernya tuh teman-teman ngasih di DM Instagram gue itu keren-keren banget sih. Soalnya gue penasaran banget guys. Soalnya itu mereka cuma masih instrumental guys, belum ada musiknya. Jadi gue penasaran nih karakter vokalis seperti apa. Karena itu album juga selesai sebelum papa pergi wamil kan guys ya. Udah guys, kebanyakan ngemeng guys. Sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Banyak-banyak ya. Bantu gue untuk biar gue lebih semangat untuk ngerek lagi guys. Oke, okay, thank you for watching. Bye-bye.